¿Qué onda, papá? ¿Sabes que el doctor Mundo no es doctor de verdad? Solo cree que lo es. ¿Qué cara? reputa madre que te parió. Uh, hacemos eso. Permiso. Yo rompo el pollo. Verga. serio, boludo. En serio, en serio, en serio, en serio, en serio. <laughs> No, <laughs> Qué gana que me tenían, chabón. Eh, Gaucho, ¿qué está viendo, boludo? <laughs> no sé, está bueno. Voy a, voy a tener que... Tu casa, gordito, drogado. parece de película esta puja, pija. ¿ah? Bueno, por cambiar rápido puse eso, boludo. Ve, mirá, que, ¿para qué te hago caso? ¡Culeado! Que culo Tomás top. Yeah, boy. Tío, tío. loco. locro. Mira cómo mato, mira cómo mato. Mentira, ya están matando, Me tenés harto, culiao. a tu caso? Tu caso Y así se juega con el gordo, ¿eh? caso, gordita. Pero una sola kill. Están iguales, no? What? <laughs> What? <laughs> ¿Qué kingo hice, boludo? Está buena esa, boludo. nada tenía, concha de su hermana, bien puto. Vos también te querés sentar, sentate, la concha de tu hermana, boludo. Dios. Ah, está enojado, loco. El Pike va a venir. Eh. Me ha comido el Pike. <laughs> ¿Sabes qué? Le voy a meter el pingo, lo voy a esperar acá, boludo. Sentate, pelotudo. ¡Sentate! What? Teclado mecánico, boludo. Teclado mecánico. Lo vengo diciendo 20.000 veces. Teclado mecánico. Ah, ¿Cuánto hay? A ver, chavo ¿Cuánto sale un teclado mecánico? ¿Qué querés, boludo? No entiendo, chavo. ¿No ve que juego? ¿No ve que juego bien con el gordo? Uh, ahora sí me hace pingo, boludo. Verga. Dios. <laughs> Fue error mío chocarme la pared, ¿vale? Me saco tres dientes, Creo que la mato, boludo. ¿Viste? Sí la mato, boludo. Su casa. Vaya, Mumu ¿Por qué venía acá? Eso tanque, perro. No sé si te matas. Ah. What? ¿Por qué soy, soy tan insano, boludo? locos. <clears throat> ah, ¿qué onda mis locos? ¿Cómo les va? Miren, son las 7 y media de la mañana. Recién estoy terminando de editar el último video del año. Ya sé que me van a decir, ¡Eh, ¿No, dijiste que me a ser dos? Disculpa, máquina. Ya sé que dije dos, pero me enquilombé con un par de cositas, se me juntó todo. Y... Y ya este domingo me tomo... Me tomo mis vacaciones. Me alzo la bosta. Y quién sabe... Quién sabe cuándo voy a volver. espero que sea en enero. Medio de enero. Así que... Así que nada. Me había gustado de verdad hacer otro video más. Que tengo. Tengo pensado como hacer otros. Otro tipo de videos. Que no solamente sean de resumen semanal y, y a una que otra temática en particular. Pero como no, llegué, no me dieron las manos. Qué raro, culiado. No me dieron las manos, así que este va, a ser el último del año. Así que voy a hacer a lo Naruto, le voy a meter alto en el video este, así que discúlpeme. ¿Qué pasa, hija de puta? Así que bueno, me voy despidiendo. Negrada, desde ya le digo muchísimas gracias o bancarme. Si bien ya sé que no somos, no, es que no somos, sino que somos poquitos, pero a mí me chupa un huevo, porque la verdad, hacer esto como un hobby me caga de gusto, me cago de risa con ustedes y me gusta perder los LP para descender y descender y descender y descender. No, no está bueno eso. Em, Así que bueno. Desde ya le digo muchísimas gracias. el año que viene la meta que me pongo para el stream es llegar al partner. partner. Y si no llego, no importa. Yo sé que en un año pueden pasar muchas cosas. Puede que llegue al partner, puede que me vaya la bosta, puede que no haga una mierda, pero desde que empecé los streams desde febrero hasta ahora la verdad que el crecimiento es bastante la verdad que estoy muy sorprendido y ¿por qué no? yo digo, yo que bueno, ¿por qué no? obvio papá Así que, bueno, manga de me despido. Que tengan un hermoso fin de año, felices fiestas. Que tengan un buen comienzo de año. Chúpense todo el agua sucia que exista. Y háganse culiar. Nos vemos, Oye, el pingo que soy, boludo.